Could you please put your hands together for Jesus? Hallelujah. Amen. Lift up your hands and let's worship Him one more time. Oh, t'Olúwa ṣe fún mi, èmi kò lè sọ tán o. Nàrékèlè mọ́. Ohun t'Olúwa. ṣe fún mi èmi kò lè sọ tán o. Nàrékè lè mọ̀. Ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá, ó gbé mi lékè, ó gbé mi borí. Nàrékè lè mọ̀. Can I hear you sing? Lè àwo eh. Can I hear you sing now? Eh. Shukuna. gbéra láti ìsàlẹ̀ ọkàn mi wá. ẹni ńlá Ísírẹ́lì tó kọjú sí mi ṣe mí lóore. ìbà rẹ lèmi ajú títí ọjọ́ ayé mi. ní tiṣẹ́ ọwọ́ mi mi ò tó láti ṣàánú fún ohun ọ̀nì alágbára ní ìṣìlò ìbàrẹ̀ ni mo ṣe. mo ní pé ohun tó lúwa ṣe fún mi e, èmi kò lè sọ tán o. Can I hear you sing Nare? Nàrékè lè mọ̀. bá wo ni sàn àwọn onítàn yányán káṣírí wọn bò ó tu yányán. Nàrè kèlè mọ́. my praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy of my praise. You are worthy. You are worthy. If it's worthy of your praise. You are worthy. Can I hear you sing? You are worthy. You are worthy. Of my praise my praise. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. Yeah. You are worthy of my praise. Ẹlẹ́bùrú ìkà o, òrán mọ níṣẹ́ fàyà tí o, àárọ̀ ní ìbánilọ́ o. you are worthy. Ọba tó gbà mí là ó, ọlọ́wọ́ iná o, ìwọ nìkan lógo ó yẹ o. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Ìwọ ló ní yàtọ̀ lọ́wọ́, bí mo ṣe dé mo wá fi fún ọ. You are worthy. Ẹlẹ́mìí of my praise. Bàbá àwọn bàbá. You are one. Kọ́ ń gbọ́ kí ọ̀rọ̀ tó dáyé àtọ̀. You are one. Ìpá ńlá gbogbo ayé. You are one. Òkè àtìlẹ̀ mi èèyàn. Of my praise. Ọlọ́lá tó ga jùlọ. Ọlọ́rọ̀ tó pọ̀ jùlọ ológo tó ga jù you are worthy. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ, ìjọba níbi gbogbo olórí ayé nísàlẹ̀ ilẹ̀. Aláìní pẹ̀kun, aláìní pẹ̀kun ni ọ́. You are worthy. Bàbá mẹ́ta lọ́kan. You are worthy. Àjùlọ tó ń bẹ níbi gbogbo ẹ̀mí èyí. You are worthy. Ara ìsàlẹ̀ ilẹ̀ wọ́n mọ̀ wá dà àmọ́ dájú ẹ̀dá gbogbo nínú ẹ̀mí àtara láti mọ̀ wá láfi rí pé ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ ọ́. ó fọ̀run nìkan ṣe kìkì dá wúrà ọ̀dá ọ̀run àtayé pẹ̀lú ara ọ̀tọ̀ ẹbọ mi àjíṣà àjítọ́lá ògbóṣùbà fògbó ràbàdà ìbẹ̀rẹ̀ ògo àárín ògo olùǹkangún ògo ìgbẹ̀yìn ògo ẹni tí gbogbo ayé yóò padà wá bọ̀ kábíyèsí o ará ayé kọ́ bá ní kábíyèsí wọ́n ní ká dẹ́pá lórí kí bàtà pẹ́lẹ̀ o ìwọ nìkan ní kábíyèsí tá ò gbọ́dọ̀ sọ pé ká dẹ́pẹ́ lórí fún ò gbọ́dọ̀ pé kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣadé tá ò mọ̀ gbà tó o dé ṣe yẹ ṣé bàtà tá ò mọ̀ gbà tó o wẹ̀sẹ̀ rẹ táwọn akẹ́lẹ̀ kan mọ̀. kalẹ̀. Wọ́n gbọ́ ìwọ nìkan torí ìwọ nìkan ló tọ́ sí. Ìwọ ló tọ́ sí. Ẹ̀dá gbogbo ti bẹ ní sàlú ọ̀run. Ìwọ nìkan ni wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ ló ń tuntun sí lójoojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ń yàtọ̀ sí nínú òkú. Ìfẹ́. tó dá ògo ìwọ nìkan ló ọ́ ó ọ́ ó ọ́ my praise. my praise. Ask me who is Jesus, and I will tell you things he has done for me ask me why I love him, and I will tell you how much he loved me when I've not met him at all. Oh Lord, wá mi rí nígbà tí mo rìnà ṣáko. Oh Lord, wá me? nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mo sì mọ̀ padà mi. Can I hear you sing? Ta ló dàbí rẹ̀? Ta ló dàbí yeah. Láyé. has torn it for me, and He will do more over and over again. Alabari rere bí Jésù èmi ò rí rí. Òun ló fẹ́ wálé àfẹ́jù àtàfẹ́tàn sorry. níbi tó wù ú ọ̀wọ́ ṣòkòtò kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà alágbára gíga nínú àwọn ọ̀run lẹ́kàyà bùsùndéyàbà àwọn tí wọ́n yí i ká lọ́rùn ìbá rẹ̀ nìkan ni wọ́n ń ṣe rùkíyà bá sòndélekèyàbà àwọn ẹ̀dá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mẹ́rin ọ̀tọ̀ ni wọ́n ogún ọ̀tọ̀ ni wọ́n òní a ń pè wọ́n ní twenty four elders wọn ò níṣẹ́ méjì wò ó tó o bá kọ̀ tó o bá yin lọ́hùn kò já mọ́ nǹkan kan èrò tó yin lọ́rùn wọn pọ̀ ju èmi àti wọ lọ kábíyèsí olódùmarè ọba tó mú rírí jáde nínú ẹ̀rí òpó kìrìbìtì atọ́fẹ̀yìntì máa yẹ rìkí àbá súnlẹ̀lẹ̀ kéde àbá ó jókòó sínú ọlá ńlá rẹ̀ ó ń dán gbirin síbẹ̀ ó pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ ó kún dẹ́dẹ́ ó tún wá ń tàn yẹnẹyẹnẹ iná ayérayé o ògo ńlá ọ̀run àti ayé ẹni tí gbogbo àwọn áńgẹ́lì ń pè bọ́ lọ́rùn ni tí wọn náà bá mọ rírì rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pè é ní àwọn orúkọ dídùn pè é ní àwọn orúkọ tó dára ní àárọ̀ yìí sọ fún ọlọ́run pé ó ṣeun tó o bá rí nǹkan tó o fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún sọ wípé o ṣe é mò ń jẹ́ orúkọ mi wọ́n dẹ̀ ń pè mí mo dẹ̀ ń gbọ́ ìyẹn nìkan náà tọ́ rèkádàlábọ́ sọ́nẹ̀rẹ̀kẹ́ àbà ọlọ́run nìkan nínú ara rẹ̀ òun gangan lọ́lọ́run kò nílò ẹlòmíì láti máa jẹ ọlọ́run ẹ ó wà láti ayérayé pípẹ́ ni àìlópinsìn ni òun ni ọlọ́run ẹlẹ́dàá olódùmarè ẹni tí gbogbo ayé ń wá orúkọ tí ó pè é. Eya, Kasunde Kerere Abba. Are you here? Are you worshiping him? Are you worshiping Him? I have not come here to come and watch anybody. I have come here to come and worship God. Come on, celebrate Him in the house. Celebrate Jesus in the house.